mancing di sini malah dari cariin tuh ya. itu dia guys Ikan apa itu Den? Sepat jam ikan sepat siam sama ikan apa yang lainnya ikan betok ikan betok ya Udah lama kalian nyarinya? Aden? Udah lama nyarinya? Barusan. Tuh bro. Barusan dia dapat banyak bro. kita lihat yuk nyebok nyebok nyebok Thank такая tuh gitu, guys orangnya lagi asik Sudah capek bro capek ya oke okay. thank you